Bienvenidos al video tutorial de saludo de infección. Después enseñaremos cómo hacer una bomba casera con un lápiz y un lacasito Vamos a mandaros un saludo y todo eso. Estamos muy contentos de lo que dicen todos los grupos, vamos. Somos Infección y nada, os mandamos un saludo a toda la peña de la versión Fest. Recomendamos a todos venir el 26 y nada más, que os la pique un pollo. Este. ¡Vamos para la versión! ¡Suscríbanse a nuestro canal!